Всем привет, в данном видео немного поговорим о переводчике Яндекс Видео на Android. И как делать это на смартфоне, как переводить, к примеру, видео с YouTube э, через Яндекс на своем смартфоне на базе операционной системы Android. Что для начала нам необходимо зайти в браузер, открываем наш браузер, к примеру, вот у нас Яндекс, мы в Яндексе будем переводить, Яндексом будем пользоваться. Яндекс у нас открылся, и здесь вот у нас есть различные приложения, которые мы можем пользоваться, это вот YouTube Открываем его в браузере, не в приложении YouTube, которое вы скачали, а именно в браузере Яндекс мы открыли, потому что переводить нам будут нейронные сети Яндекса, а не YouTube. Что ж, здесь у нас есть какое-нибудь вот видео, да, к примеру. Мы заходим в это видео. Что ж, вот у нас открылось видео наше, да, оно идет на английском языке. That may be being a threat to you. Well, um, I would encourage... А здесь под видео у нас сразу же появилась э, функция перевести видео. Мы можем нажать перевести видео, да? Можем не нажимать. Если мы не нажмем ничего, через некоторое время данная кнопочка у нас перевести видео исчезнет. Что сделать, чтобы она появилась? Нужно просто вот так подвигать пальцем по смартфону вверх и еще раз вниз. И у вас она снова появилась. Нажимаем на нее. Все, видео у нас сейчас переводится. Нажимаем play и активным участием, и активным участием всех занимается созданием электромобилей. Um, это, это довольно сложно сделать, um, но я думаю, что такие uh, компании, как Apple... Снова мы нажали на видео, и здесь у нас э, есть снова включить и выключить перевод. Мы можем нажать включить-выключить, если вы не хотите вот так вот двигать э, по экрану своего смартфона, можно просто нажать на видео, кнопочка у вас появится, нажимаем выключить перевод Apple will probably make a compelling electric car. И ну, у нас снова на английском языке. Также можем снова нажать «Перевести видео». Просто можно тыкнуть на видео. У нас появится кнопочка, да? «Перевести видео». Нажимаем play. Кажется очевидным, что нужно сделать. Вы готовы поспорить, что это произойдет? Вы что-нибудь слышали? Ну, довольно трудно. Вот так вот, в принципе,